Tony lofinga ba kanga ye aza mukolo moko ya bolole azo produire eloko te na mboka wana peuple oyo azui bino ba musicien amatisi bino peuple wana lelo azo senga te bozala na ngambo na ye mais boza ko de ko bolingi boya ko empecher biso to denoncer felicitations mingi na diaspora en tout cas nous sommes très fiers très fiers Te ah donc musala oyo tosalaka batu bayokaka biso koffi, werra, JB awa combattant oyo akoya na ba aventure ya koloba te tofanda tosala reunion po tobengisa ba musicien awa keba na yo keba na yo makambo wana esila il y'aura pas de negociation avec des musiciens olingi ko negocier kende o negocier na chef na bango kagame chef na bango kanambe yo ozolinga okende o negocier na mungamba les musiciens ce sont des bangamba Il y aura pas de negociation kulutu na ngai euh, miboma kanda miboma kokota makambo te namonaki yo na Kinshasa oke kosala ba demarche na yo diaspora aza prêt ya ko négocier na gouvernement ya occupation te liti na biso eza miziki te kulutu kanda miboma fanda na ndako Ko deranger ba combattants te na ba idees na yo wana diabolique. Oyebi combien biso toza ko depenser ba temps na biso? Soki na lingi na bimisa bino ba papiers, ba documents oyo na wuti ko zua lobi lisusu ya justice lisusu belge, ça veut dire tozo se sacrifier pona peuple wana, pona ko lamusa peuple wana mais bino bo mema biso ba aventures oyo ko negocier, il n'y aura pas de negociation ni avec le gouvernement ni avec les musiciens.